sore boleh ya ayo boleh wae nek wis akeh kete esuk itu pirawan 8 kete esuk teko jam 4 8 lumayan 8 8 wis menune masak garang asem oke okay, siap garang asem ben oke okay. makan malam ini malam oke okay, siap Kilele mau, Pak? Kilele mau gini Hasil mancing mau lagi? Yo. Cek urut ya. Urut popo. Oke aku. Bismillah. Ini ya? Yo. Gas, baik. bu Embu apa kuwi? Bumbu nggo digoreng sik iki. Oh digoreng sik. Oh? Iki bumbune bawang merah, hmm. bawang putih, kunyit. Heeh. Terus uyah. Ya. Semare pinter aneh ra? Aneh sithik mau. Oh sih Ya. Terus wae jahe jahe jahe. Jahe jahe. Ben Oh ben Oke. Okay. Goreng sih Goreng. kita daduk sik. Tuh. jeruk ya oke okay, jeruk oke okay. gen kecut gen rahmis oh gen rahmis okay. lho prosesnya ini lho garang asem garang asem lombok kemangi tomat bimbing wulu ya. CV e, Pak Daryono Kembung siap. Siap. Apa, Pak? nyantan nyantan? Iya. Mereso? Iya. nyantan sih ini. Tuh ambil. Mana sih sidang? Iya, nah. iya ini aku Yo wi, kan tombol darah tinggi. Nah, nah, rasanya cipi. Rasanya lebih kayak anggur. Nani? mas kayak <laughs> boleh lah oke okay. ya pak mulai mau Lombok. mau oke belakang. Lu Jawa. Oh iya. Lu Jawa. Apa gue? Semana kan pinter. Oh iya, Ding. Semana pinter, Ding. Pinter das. Pinter das. Paham? Ya. Secukupnya. Secukupnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Woi. Gula wedi. Gula wedi. Gula pasir. Gula pasir. Oke. Okay. Pak Amir. Eh. Oke, aku ini sembuh darung. Oh, maaf. Oh, mat. Oh, Oke. Silakan. Pemeca. Santan saya mau. Oke. Okay. Santan. Santan ini saya. Bencos semua. Matang. Bisa. Bisa. Ya bisa. Ya, ya. Dimakrok iki. Ra apa Gimana? Kayak bimbang mula. Ini. lagi ini hmm. Nah. Celali, kelak minggu, strapless. Ayo, cuci, bos, cuci. Ayo, cuci. Dang, si Tani matang. Yes. Emang tani matang ya? Oke. Okay. Oke, okay. siap. Tani matang. Assalamualaikum lur. Nah, iki. Untuk kiriman lur, paketan. Pun paketan apa ki tak delok lur. Jare sih power bank, power bank, tak yo. Oh iya nan, nah. power bank, power bank, cari ini ben semangat mengkene, karo video ini ben ora hilang hilangan terus, goro goro mati mati terus. iki kocok dhewe omahe Semarang, Semarang. Semarang nih, iki. Semarang yo. Ya, Semarang. Semarang. Nah, cuman wonge meneng iki. Jarine ora oleh disebutke. Semarang. Oke, Lur. Kok kapan kita dicoba, oke? Sip. Mateng ya? Iya. Panas ya. Hmm. Semangat ya, cak. Oke pak, siap. Oke. Nek ulur, ki hasil mancingnya mau. Wes, jadi garang asem. Saiki mu dari mana nih? Oke, matok. Oke, matok. Kita. Pak? Pakas dulu ya. Hasil esok teko kita Jakarta. Biasanya lucu gitu. karena ambune iki Ya, ya. Mari Eh, salah. Ono kerupuk. Hmm. Tak kok. Ya kita dingin. Ya ya kuwi. Dan jasa nih kayak kabeh. Jalan-jalan kayak. Nah, iya. Enak. Enak. Nah, ini. Pangalan? Lumahan mo ka Na gue? Tayo kamera. Cekar po. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera orang lain. Eh? Bukan pisang lang. Coba musik Ada kamera lah ya hmm. Panas dong. Lah kok teman dah tok udah. pernah profit ini gas mesti apa guys gas ah ah jadi kalau ini hidup terus kan marah kalau kita nggak tinggi Your background. Jas kalau ngerasain Jas ya Allah Jas enak banget Buset. rampung mancing langsung dimasak karang asem Yo gue mau, yang cendengnya gue. Yo gue mau. Iya. Yang jenenge gue mau. Nah, moto moto. Yo gue mau. biết cái má không? Nè, bây giờ đúng rồi mà Vô dạ. Vô cái má chính Vô má chính Vô bán anh À, vô bán Vô bán chính Vô là má chính Vô là bán à Đạt ra sẽ nó Ờ dạ. dạ. Tôi tóc ạ à?